How better to police the financial interests of former European commissioners? With faith in the EU low and tax avoidance stalking its agenda, commissioners need to be seen as purer than pure. Die Bürgerinnen und Bürger draußen bekommen das Gefühl, dass für bestimmte Teile der Gesellschaft, für die da oben, irgendwie ganz andere Regeln gelten, andere Gesetze als für die Normalverbraucher. Wir als Volksvertreterinnen und Volksvertreter müssen dem MEPs debated conflicts of interest of past and present commissioners after the Bahamas Papers exposed former Competition Commissioner Nelly Cruz's directorship of a firm registered in the Caribbean tax haven while she was in post. Welche Konsequenzen zieht die Kommission daraus? Was sind die Sanktionen, die ergriffen werden sollen? Welche Strafen können verhängt werden in solchen Situationen? The reputation of the EU also took a hit when former President José Manuel Barroso accepted a job at the American bank Goldman Sachs, seen as a key player in the 2008 global financial crisis. Qui fait aujourd'hui le plus de tort au projet européen Sont-ce les eurosceptiques comme Madame Farage, <laughs> Monsieur Farage ou Madame Le Pen, ou les eurocyniques comme Monsieur Barroso et Madame Kroes ce qui est clair, c'est que les premiers gagnent du terrain en attisant la colère suscitée par le comportement indigne des seconds. A code of conduct forbids commissioners from holding outside directorships. Mrs. Cruz, who has three paid consultancies with American companies, described her failure over her previous directorship as an oversight for which she takes full responsibility.